大家早上好，欢迎来到马太牧场，我们一起来灵修。我是牧场主人崔显耀牧师。 成长不止休，天天来灵修。二人围绕，我很烦。诗篇一百四十，耶和华，求你拯救我，脱离凶恶的人，保护我。 脱离强暴的人，他们心中图谋奸恶，常常聚集要征战。他们使舌头尖利如蛇，嘴里有灰蛇的毒气。耶和华，求你拯救我脱离恶人的手，保护我脱离强暴的人。他们图谋推我跌倒。 骄傲人为我暗设网罗和绳索，他们在路旁铺下网，设下圈套。我曾对耶和华说：“你是我的神，耶和华，求你留心听我恳求的声音。”主耶和华，我救恩的力量啊，在征战的日子，你遮蔽我的头。 耶和华，求你不要睡恶人的心愿，不要成就他们的计谋，恐怕他们自高。至于那些昂首围困我的人，愿他们嘴唇的奸恶陷害自己，愿火炭落在他们身上。 愿他们被丢在火中，抛在深坑里，不能再起来。说恶元的人在地上必坚立不住，祸患必掠取强暴的人，将他打倒。我知道耶和华必为困苦人伸冤，必为穷乏人鞭屈。 一人必要称赞你的名，正直人必住在你面前。经文指出，大卫面对凶恶和强暴的人，他们图谋奸恶，喜欢征战，舌头尖利如蛇。 常口头攻击大卫，这些人图谋不轨，我要推翻大卫，暗设网罗对付他。大卫身为君王、勇士，且身经百战，当然可以支持自己的地位和身份，依靠自己的能力和经验来对付敌人。 但他却来到神的面前，倾诉所面对的困难，恳求神的开路与帮助。他知道神必为困苦人伸冤，为穷乏人辩解，且生性正直的人必住在神的面前。你有遇过恶人吗？ 基督徒的我们，在真实的世界里，我们不见得是天色常蓝，一切顺顺利利。我们也一样的会面对各种的挑战、困难、问题，就好像大卫一样，他既然是被称为。 合神心意的人，但是不见得他事事都顺利，不见得上帝铺给他的都是顺利的道路。相反，我们看到大卫在他的圣明过程当中呢，特别是当他被神重用来作为君王的时候，他越发有更多更多的困难问题。 有更多的敌人，而在这里的敌人是描述为强暴者，他们当然就是心狠手辣、诡诈多端，想尽各种的办法，就是图谋不轨的，就是要去推翻大卫。当然，大卫作为一个人，也会心烦，也会不安，但在这样的情况之下呢？ 大卫就来到上帝的面前，向神来倾诉，求上帝的带领和帮助。那基督徒的我们，相信不可免的，我们也面对我们的敌人、恶人，甚至是小人，他们也会借着不同的道理、理由、借口，在当中来恶谋，而在当中对付着我们。 在我们的生命当中，知道许许多多，使到我们会难过、不舒服、伤心，而有许多的这个难主压力都会随中而来。但弟兄姐妹们，当你面对这些恶人的时候，你会怎么样？报复？讲道理？你会攻击着他们吗？还是？ 你会学习大卫一样，来到上帝的面前倾诉、祷告、祈求，深信神，你必会在当中帮助着我们能够很好的处理，并并且也能够来得胜有余呢。我们真的是祈求主帮助我们学习，遇到恶人的时候完全交托。 让我们一起祷告，神必与你同在。天不上帝啊，当我们在走人生的道路的时候，我们是不可能一切都是顺顺利利的，也不可能在我们周遭都是善良的一群人。 因为这个世界是魔鬼撒旦所控制的，魔鬼撒旦必会在我们的人生过程当中放下许许多多的绊脚石，也有许多不利于我们的事情，也当然有很多这些的可恶的人，他们都会出现在我们的周遭。 或许这些人就是魔鬼撒旦来差派着他们来攻击着我们，使到我们是软弱跌倒；也或许在当中呢，有这些魔鬼撒旦所差派的人，他们就是要试探我们，使我们的信心显得我们是呃不幸软弱的。那当中也可能这一切的事情摆在了我们面前，其实就是磨练我们的信仰。所以天赋上帝啊。 当我们在这样触景的当额，我们会是怎么样呢？那我们学习大尾巴，我们完全交托，我们完全讲晕，仰望上帝，所以祈求主你在当中帮助着我们。我们都知道，高奉耶稣基督的生命，阿门。那弟兄姐妹们，我们的诗篇。 已经进入一百四十篇了，感谢大家，呃，一起的每天都有灵修，相信大家也应该从上帝的话语当中有丰富的得着。我们欢迎大家代为转发，让其他人同得福音的好处。指尖点赞、留言交流、铃铛提醒、祷告纪念。 除了这些灵修节目之外，我们也有线上的崇拜，特别就是还没有信主的人，欢迎弟兄姐妹们转发，鼓励他们来参加，让这些未信主的人有机会认识耶稣基督，同得福音的好处。再见，耶稣爱你，与你同在。